Rodolfo Viviano Jiménez, Chumini, Tanchacha, Veracruz. ¿Qué tal compas de la Madre Tierra? Les mando un saludo. Soy Rodolfo Viviano Jiménez de Taracuampa, Pantla, Veracruz. Eh, soy defensor de derechos humanos y defensor del territorio acá en la zona norte del estado de Veracruz y pues es muy importante que estemos trabajando en esto, animémonos, recarguemos más pilas para seguir luchando, no necesitamos ser más para, luchar contra este monstruo que está pisando fuerte y pues felicidades y les mando un abrazo y saludos a todos.